Dice que la compañía de juegos Steve Jackson se defendió en los tribunales y finalmente ganó, pero casi quebró financieramente. La investigación fue debida a un supuesto fraude cometido por la compañía a causa de actividades de hackers, invasores de sistemas informáticos, y el hecho de que la compañía promovía la revista FRAC. Sin embargo, esta acusación y la declaración jurada parecieron no tener mucho sentido, y el juez falló el caso concediéndole a juegos Steve Jackson 50 mil dólares más 250 mil dólares más por los honorarios del abogado. ¿Sabéis eh, quién estaba al mando en ese entonces en Estados Unidos del servicio secreto de ese país? ¿Cómo? No. George Bush, pero el padre del actual presidente, era el que mandaba en la CIA y bueno, que sabéis que curiosamente también pertenece, pertenece a la logia de Skull and Bones como su propio hijo, el actual presidente de Estados Unidos, logias masónicas. ¿Tendrá algo que ver esto? Ya iremos viendo. Pues parece que a alguien de estos planes no, les gustaba mucho que saliera a la luz pública, pero al final del juego, que se empezó a preparar en principios de los años 1990, salió a la luz en 1995. Y curiosamente, el año anterior, cuando se presentó de un modo un poco más eh, para cuestiones de premios quizás, ganó el premio en 1994 al mejor juego de cartas. Y este juego de cartas se vendió. Y hubo mucha gente que lo compró. Pero, ¿sabéis? Ahora ya no se puede conseguir. Si lo pedís, no os lo van a enviar por ningún sitio. Ya ha desaparecido de existencias. Gracias a Dios, está en mi poder, yo lo tengo bien guardadito porque no me gusta que la gente lo vaya manoseando, porque lo tengo como una prueba para que la gente no diga, ah, es que este se inventa. No, no, lo tengo en casa guardadito. Si alguien lo quiere ver, yo muy gustosamente se lo voy a enseñar. Hoy lo que vamos a ver no es nada más que imágenes escaneadas de ese juego para que los podáis ver todos aquí. Y ahora os vamos a enseñar precisamente la página en internet oficial donde ostella, ostenta el premio obtenido, ¿veis? Abajo en ese recuadro, primer premio en 1994, a mejor juego de cartas. O sea, no son bromas. Este juego existe, ¿eh? Pero bueno, ¿de cómo se enteró este señor? Eh, de todo este plan de los Illuminati. Mm, ¿Fue realmente que alguien entró en ordenadores de algún Illuminati y sacó toda esta información? ¿O es que él estaba puesto un poco en este mundillo masónico y lo sabía? en verdad no queda muy claro. Sí que se sabe que eh, Steve Jackson eh, sacó también un escrito donde denunciaba estos planes que aparecen en las cartas de un modo quizás un poco más escrito, ¿no? Yo sinceramente no sé la verdad, pero solo sé que las cartas hablan de unas cosas, y lo vais a ver en imágenes, realmente impresionantes. Situaros por favor en la década de 1990. Vais a ver hechos que pasaron bastante tiempo después. Y ahora sí que voy a pediros que por favor abráis bien los ojos de vuestro entendimiento, no solo los físicos, para que captéis todo lo que realmente transmiten estas cartas y que os dará un conocimiento esencial de los planes de los Illuminati y por consecuencia de los planes de Lucifer, que es el que está detrás de todo esto. Si alguien no cree que este juego se hizo en el año que os he dicho, esta es la caja. Y veis, 1995. Y luego el copyright también aparece en el año en concreto. Por tanto, este juego está hecho en la fecha que os estoy diciendo, no son bromas. Y ahora sí que vais a ver unas imágenes aquí que supongo que todos recordáis. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del año 2001. ¿Lo recordáis? El atentado a las Torres Gemelas, ¿verdad? Ha quedado en, marcado de sobras, ¿no? El impacto de las Torres Gemelas de Nueva York, aquí lo veis, no sé si habéis visto la imagen, cómo está funcionando. Fijaros en estas imágenes, ¿vale? Retenerlas en vuestra retina. El cable no da para más. <laughs> fijaros ahora en la primera carta de este juego que os vamos a mostrar aquí. 11 años antes de que pasara, alguien ya estaba preparando este juego con esta carta. Las Torres Gemelas con una explosión en la zona de en medio un poco elevada. ¿Cómo alguien podía saber esto 11 años antes? ¿Es normal saber las cosas porque sí, con tanto tiempo de antelación? Pero hay algo más interesante. No sé si os habéis fijado que el título de la carta, ¿qué pone? En inglés, terrorismo nuke, <laughs> si alguien lo sabe leer en inglés, que en el fondo no es nada más que una explosión nuclear. ¿Cómo puede ser? ¿Alguien nos ha hablado de que fue una explosión nuclear o de las Torres Gemelas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que se dice que es solo por el impacto de un gran avión? Pero fijaros como ningún experto... Lo que sí dijeron que había alcanzado una temperatura impresionante dentro para fundirlo. Ahí está, ahí está. Nadie entendía, ni los mejores expertos en construcción, cómo el hormigón, el acero, quedó como cenizas para que se desplomara todo por el impacto de un avión, por la temperatura que podía llegar a tener por el queroseno más la velocidad, era imposible. Solo se puede llegar a explicar a través de una explosión micronuclear. Como parece ser que hay informes, y así están de claro, informes científicos que hablan, ¿recordáis también una explosión en el hotel de Bali? También hubo una explosión donde los científicos mismos dicen que había una, una explosión de 0.1 kilotones. ¿Cómo puede ser? En cambio, la opinión pública esto no trasciende. ¿Cómo puede ser? Pero en cambio, curiosamente, esta carta lo clava. Pero yo ahora os advierto que vais a ver algo que si esto es sorprendente, porque pensar que esto está hecho 11 años antes de que pasara, 6 años antes quizás si queréis o 7 de su publicación a nivel de calle, fijaros ahora en la carta que viene. A ver si nos entra. Bueno, <laughs> problemillas. yo quiero una cosa. Dime. Eh, que me llamó mucho la atención. La forma en que se en que se venía abajo la torre, ¿no? Parece esas explosiones controladas, ¿viste? Cuando derriban edificios para no molestar a los edificios los alrededores que van explosionando así y van hacia adentro, de esa forma se derribó. ¿Viste que empieza a caer hacia adentro la torre? Está... Sí, sí. Y los edificios del costado sí habrán sufrido algo no quedó, ¿no? Quedó solo el espacio de... Sí, sí. Pero no se cayó la torre así por el costado y cayó sobre otro edificio, nada, no. Se ven como esas explosiones controladas que hacen, sí, para adentro para que no... Sí, sí. Para arriba edificios Entiendo. como ahora, que las cargas pues... se ponen en lugares específicos, ¿no? De cualquier forma. Pues bueno. A mí me llamó la atención. Allí queda eso, ¿eh? Fijaros en esta otra carta, reducción de la población. ¿Qué se ve aquí? Es Nueva York, ¿veis? El Empire State como el primer edificio alto, detrás de las donde hay las torres gemelas se ven, no sé si os fijáis que a mitad de torre empieza a salir humo. ¿Y qué forma el humo? Una calavera, una cara demoníaca, un algo así, ¿no? Un algo estremecedor, ¿verdad? Bueno, os voy a advertir una cosa antes de ver lo siguiente. Quien no quiera mirar, que no mire. Os lo advierto porque puede herir sensibilidades. Son unas imágenes filmadas por cámaras de televisión. Esto se emitió en directo, o sea que no son bromas. Nosotros vamos a enseñar las fotografías por secuencia y vais a ver unos caretos, unos aspectos totalmente demoníacos. Aquí vemos la primera imagen. ¿Os fijáis? Si la ampliamos, fijaros qué humo tan extraño. ¿No veis algo aquí ¿Verdad que sí? Pues fijaros, fijaros esta, esta situación, ¿eh? Ahora quiero que miréis la siguiente, los que queráis, y esta otra no fue tan difundida. Con el humo blanco en la segunda torre, mirar también qué aparece. ¿Son simples casualidades? Había gente que decía, bueno, es una coincidencia, el humo ha quedado así. ¿Sí? ¿Lo veis bien? Yo cuando vi estas imágenes, la verdad es que en catalán decimos ambanes garrifa, me estremecieron, porque no me da muy buen rollo. Y para que el humo de estas casualidades de formas, mucho es. Luego hay que, si buscas en internet, todas las imágenes que salen al respecto son del mismo sitio de la, torre, de la segunda torre. Eh, hay incluso otras, otras imágenes, otras fotos de, de otra, de otra cara parecida del mismo sitio de la segunda torre, antes, de, antes de, también de colapsar. Y en otras imágenes se intenta buscar también el cuerpo y todo esto, pero bueno, eh, todo es de la misma, o sea que no, no son diferentes puntos interpretando manchas de, humo de otros puntos, son siempre del mismo punto, la segunda torre. Pues ya veis, ¿no? O sea que no son bromas. Esto no ha sido ningún montaje fotográfico ni montaje de filmación cuando se estaba haciendo pues ya ves, no aparecen nada más que espíritus demoníacos. Pues bueno, yo no sé si lo sabéis, pero mientras había gente que especulaba que, bueno, esto son coincidencias imaginativas, hubo un señor, un redactor de una radio, una emisora de radio cristiana, protestante, que recibió unas llamadas de ex satanistas. ¿Sabéis? En Estados Unidos como al igual en otros países, pero allí de un modo un poco más abierto, existen iglesias de Satanás, adoradores directos del diablo. Pues gente de ellos que se había salido y fijaros lo que le llegan a decir. Le llegan a decir que ellos, cuando estaban haciendo rituales de fuego, las apariciones metafísicas en forma más o menos corpórea de diablos, eh, de fuego, en estos sacrificios de fuego que ellos hacían, tenían precisamente estas formas. Y esto se lo revelaron a este señor de la radio. ¿Esto lo puede hacer una persona tranquilamente? Si os dais cuenta, esto no es muy normal, ¿verdad? Pues esto no hace nada más que, que vincular un poco todo lo que pasó ese 11S con este mundo oculto de las tinieblas, con el cual Lucifer está trabajando directamente con esta gente de los Illuminatis para crear ese nuevo orden mundial. Y esto es estremecedor. Si lo sabéis, algunos de los demonios más poderosos del reino de Satanás eran conocidos precisamente como demonios de fuego. Y eran a estos demonios que las personas de la antigüedad, incluso los propios judíos que seguían a Dios, lo que decía en, los escritos bíblicos, llegaron incluso a adorar y a sacrificar sus hijos a estos demonios de fuego al famoso Moloch y también al Lilith, que es el búho. ¿Recordáis los que estuvisteis en la primera conferencia, el famoso búho, que aparecía en los billetes de dólar y demás? Pues no es nada más que los sacrificios de fuego. Y esto queda todo vinculado precisamente con todo lo que, estamos viendo. Fijaros como cosas que parecen que en principio no tengan ninguna relación, todo se va vinculando siempre con lo mismo. Pero bueno, vamos a ver ahora otras cartas. ¿Y qué más pasó ese 11? ¿Se lo recordáis? ¿Qué más fue atacado? ¿Quién lo recuerda? El Pentágono. Aquí tenéis una imagen, ¿no? ¿Veis el famoso avión como se estrelló? ¿Lo veis el avión? ¿Dónde está el avión? Pues alguien se lo habrá llevado cachito a cachito, porque esto era el momento del impacto, poco tiempo después, y cuando el enorme avión que dicen que impactó aquí, debería estar lleno de trozos, nadie encontró nada. Sabéis las declaraciones que hubieron del jefe de, bomberos era <laughs> pues, se iban pasando la pelota, no, no, eh, que se lo pregunten al otro. Eh, nadie respondía dónde estaba ese aparato. Bueno, además ya veis la hierba intacta, ¿no? Si ese avión de enormes proporciones hubiese impactado en este edificio, de ya veis tan solo tres plantas, ¿qué hubiese pasado? Pues que se hubiese comido toda esa tierra para llegar a hacer este agujero y la tierra también está intacta junto con la hierba. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Y en cambio, oficialmente impactó un avión. Pero en las Torres Gemelas se muy claramente. Sí, sí, en las Torres Gemelas sí, pero en el Pentágono. Fijaros ahora, curiosamente, en esta otra imagen. Allí tenéis la carta del juego de Steve Jackson.